братья и сестры, liebe Brüder und Schwestern, я рад приветствовать вас на нашем онлайн-богослужении. Ich freue mich, euch an unserem Online-Gottesdienst begrüßen zu dürfen. Тема моей проповеди – источник силы. Das Thema meiner Predigt ist die Quelle der Kraft. Я хочу прочитать место Священного Писания – Книга пророка Исаии, 40 глава, 28 по 31 стих. Ich möchte die Stelle aus Jesaja 40, die Verse 28 bis 31 lesen. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его неисследим. Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Исайя 40, 28 31. Hast du es nicht erkannt oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten, und junge Männer straucheln und stürzen. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor, wie die Adler, sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Слово Божье говорит нам, что мы живем в последнее время. Das Wort Gottes sagt uns, dass wir in den letzten Tagen leben. Как сказал наш Господь Иисус Христос, обращаясь к своим ученикам, Wie unser Herr Jesus Christus auch einst sagte, als er zu den Jüngern sprach, одной из его многочисленных характеристик являются болезни. einer der Charakteristiken unseres Lebens sind Krankheiten. В Евангелии от Матфея, 24 главе, 8 стихом ска- записаны слова Иисуса. Im Evangelium von Matthäus in Kapitel, 8, äh, in Kapitel 24, Vers 8 lesen wir folgende Worte von unserem Herrn. Все же это начало болезней. Alles dies aber ist der Anfang der Wehen. В это время мы видим, что во многих странах проводятся мероприятия. Zu dieser Zeit sehen wir, dass in vielen Ländern Veranstaltungen abgehalten werden, которые направлены на преодоление этой вирусной эпидемии. die darauf ausgerichtet sind, diese Virusepidemie aufzuhalten. И одним из таких ограничительных мероприятий является ограничение посещения богослужений. Und einige von solchen Einschränkungen, die damit einhergehen, ist, dass die Gottesdienstbesuche eingeschränkt sind. Мы, как верующие, как христиане, очень переживаем по этому поводу. Wir als Gläubige, als Christen sind auch deswegen besorgt. Мы видим, что не только у неверующих людей, но даже у христиан появляется усталость и утомление. Wir sehen das nicht nur bei Ungläubigen oder älteren Menschen, aber auch bei gläubigen Menschen sich Müdigkeit einstellt und ein Ohnmacht sein. И это естественно. Мы все люди. Und das ist durchaus natürlich, weil wir alle Menschen sind. Мы видим, что устают люди всех возрастов. Wir sehen, dass Menschen unterschiedlichen Alters ermüden. Как мы уже прочитали в начале из книги Исаии, из 40 главы, 30 стихом, Wie wir bereits am Anfang gelesen haben, aus Jesaja Kapitel 40, Vers 30, утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. so ermatten Jünglinge und junge Männer stürzen. Давайте рассмотрим эту проблему. Lass uns nun dieses Problem ansehen. Почему люди устают? Warum ermüden Menschen? И что может им помочь? Und was kann ihnen helfen? одна из причин того, что люди устают, Eines der Gründe oder der Ursachen, weshalb Menschen ermüden, это тяжелый труд. ist beispielsweise schwere Arbeit. Хотя в последнее время мы видим, что прогресс достиг значительных высот. Auch wenn wir sehen, dass die letzte Zeit anbricht und schon voranschreitet. И условия труда значительно лучше, чем это было раньше. Und dass die Bedingungen für Arbeit heute durchaus besser sind als früher. Но часто бывает так, что дорога на работу занимает очень много времени. Aber oftmals ist es dennoch so, dass beispielsweise der Weg zur Arbeit viel Zeit in Anspruch nimmt. Часто бывает на рабочем месте конфликты с коллегами. Oft haben wir an der, auf der Arbeitsstelle Konflikte mit Kollegen. И поэтому часто человек устает на работе. Und deswegen ermüden oft Menschen auf der Arbeit. И так было всегда. Und so war es schon immer. Например, мы читаем в книге Иова, в 7 главе, с 1 по 3 стих. So lesen wir beispielsweise im Buch Hiob, im Kapitel 7, in den Versen 1 bis 3. Следующее. Не определено ли человеку время на земле и дни его, не то же ли, что дни наемника, как раб жаждет тени, и как наемник ждет окончания работы своей, так я получил в удел месяцы суетные и ночи горестные, отчислены мне». Hiob 7,1 bis 3 Hat der Mensch nicht einen harten Dienst auf Erden? Und sind seine Tage nicht wie die Tage eines Tagelöhners? Wie ein Knecht, der sich nach Schatten sehnt und wie ein Tagelöhner, der auf seinen Lohn wartet, so habe ich gehaltlose Monate erhalten und Nächte voll Unheil wurden mir zuteil. Еще одной причиной того, что люди устают, является нужда. Ein weiterer Grund, weshalb Menschen ermüden, ist, ähm, sind ihre Bedürfnisse. Многие люди, просыпаясь утром, думают об одном. Manche Menschen, die morgens aufwachen, denken an eine Sache. Где им можно заработать деньги? Sie denken, wo können sie heute Geld verdienen? Что они должны сегодня приготовить для своей семьи покушать? Was sollen sie heute für ihre Familie zum Essen vorbereiten? Во что они должны одеться? Was sollen sie heute anziehen? И если это длится длительное время, годами, каждый день, Und wenn das eine lange Zeit geht, viele Jahre, jeden Tag, то человек, конечно же, устает от этой проблемы. so wird der Mensch durch diese Fragen und Probleme auch ermüden. Еще одна причина, по которой люди устают, это болезни. Ein weiterer Grund, weshalb Menschen ermüden, sind Krankheiten. Боли в теле, Schmerzen im Körper, отношение к себе окружающих людей die Beziehungen zu den Menschen um uns herum, – это все делает человека усталым. das alles ermüdet den Menschen. И больной человек чувствует себя очень тяжело. Und ein kranker Mensch fühlt sich sehr schwer. В книге Иова в 3 главе с 20 по 24 стих Im Buch Hiob im Kapitel 3 in den Versen 20 bis 24 записаны слова многострадального Иова. Sind die Worte von Hiob aufgeschrieben, der viel gelitten hat который испытал на себе не только саму болезнь, Er hat an seinem eigenen Körper nicht nur Krankheit gespürt, но и отношение к себе своих друзей. aber auch die Beziehungen seiner Freunde zu ihm hat er spüren müssen. Я прочитаю. Wir lesen vor. На что дан страдальцу свет и жизнь огорченным душою – которые ждут смерти, и нет ее, которые вырыли бы ее охотнее, нежели клад, обрадовались бы до восторга, восхитились бы, что нашли гроб. На что дан свет человеку, которого путь закрыт и которого Бог окружил мраком? Вздохи мои предупреждают хлеб мой, и стоны мои льются, как вода. Job 3, 20 bis 24. Warum gibt er dem Mühseligen Licht und Leben, den Verbitterten, denen, die auf den Tod warten und er nicht da ist, und die nach ihm graben mehr als nach verborgenen Schätzen, die sich bis zum Jubel freuen würden, Wonne hätten, wenn sie das Grab fänden, dem Mann, dem sein Weg verborgen ist und den Gott von allen Seiten eingeschlossen hat. Denn noch vor meinem Brot kommt mein Seufzen, und wie Wasser ergießt sich mein Schreien. Еще одна причина, по которым люди чувствуют себя усталыми, Ein weiterer Grund, weshalb sich Menschen müde fühlen, это пренебрежение ближними. ist, sind die Beziehungen zu den Nächsten. Часто бывают такие ситуации, когда человек, имея проблемы, Oft haben wir die Situation, dass wenn ein Mensch Probleme hat, не встречает понимания среди своих близких. Dass er nicht auf Verständnis trifft bei seinen Nächsten. Такое часто происходит, когда в семье муж не понимает жену, So etwas haben wir oft, wenn in der Familie beispielsweise der Ehemann die Ehefrau nicht mehr versteht жена не понимает мужа, und die Ehefrau den Ehemann nicht versteht, родители не понимают своих детей, die Eltern verstehen ihre Kinder nicht дети не понимают своих родителей. und die Kinder verstehen ihre Eltern nicht. И такая вот обстановка делает людей удрученными, усталыми. Und so eine Konstellation, so eine Situation macht die Menschen müde. Такая же ситуация была у Иова. Und solch eine Situation hatte auch Hiob. В его книге в 19 главе с 13 по 19 стих мы читаем следующее. In dem Buch Hiob im Kapitel 19, in den Versen 13 bis 19 lesen wir folgendes. братьев моих он удалил от меня, и знающие меня чуждаются меня. Покинули меня близкие мои, и знакомые мои забыли меня. Пришли в дому моем, и служанки мои, чужим считают меня. Посторонним стал я в глазах их. Зову слугу моего, и он не откликается. Устами моими я должен умолять его. Дыхание мое опротивилось жене моей, и я должен умолять ее ради детей чрева моего. Даже малые дети презирают меня. Поднимаюсь, и они издеваются надо мною, гнушаются мною все наперстники мои, и те, которых я любил, обратились против меня. Job 19, die Verse 13 bis 19. Meine Brüder hat er von mir entfernt, und meine Bekannten sind mir ganz entfremdet. Meine Verwandten bleiben aus, und meine Vertrauten haben mich vergessen. Die Schutzbefohlenen meines Hauses und meine Mägde halten mich für einen Fremden. Ein Ausländer bin ich in ihren Augen geworden. Meinen Knecht rufe ich, und er antwortet nicht. Mit meinem Mund muss ich ihn anflehen. Mein Atem ist meiner Frau widerlich und stinkend bin ich den Kindern meiner Mutter. Selbst Buben verachten mich. Will ich aufstehen, so wenden sie sich von mir ab. Alle meine Vertrauten verabscheuen mich, und die, die ich liebte, haben sich gegen mich gewendet. Такая вот тяжелая ситуация делает людей психически больными. So eine schwierige Situation macht den Menschen krank, macht ihn psychisch und geistlich krank, geistig krank. И в таком состоянии они не имеют больше сил. Und in so einer Situation, in so einem Status haben sie keine Kraft mehr И они становятся усталыми. und sie ermüden. Некоторые люди борются с самими собою. Einige Menschen kämpfen mit sich selbst. Они думают, что у них очень тяжелый характер, Sie denken, dass sie einen besonders schweren Charakter haben и они должны приложить усилия для того, чтобы изменить его. und sie müssten viel Kraft anwenden, um diesen Charakter zu besiegen. Если у них есть какие-то пороки, Wenn sie irgendwelche, э, грехи, achso, wenn sie irgendwelche Sünden haben oder Fehler, Makel, например, курение или пьянство, zum Beispiel, dass sie rauchen oder sich betrinken, они обещают самим себе исправиться, so versprechen sie sich selbst, sich zu ändern, но падают. aber sie fallen dennoch. Верующие люди не являются исключением. Und auch gläubige Menschen sind da keine Ausnahme. В них происходит тоже духовная борьба. Auch in ihnen geht ein geistlicher Kampf vor sich. Они борются с остатками своей греховной природы, Sie kämpfen mit den noch vorhandenen, äh, mit der noch vorhandenen menschlichen sündhaften Natur. они борются с грехом в их жизни. Sie kämpfen gegen die Sünde in ihrem Leben. И эта борьба часто приносит им тоже усталость. Und oft bringt dieser Kampf auch diesen Menschen Ermüdung und Ermattung. Апостол Павел был тоже знаком с этой проблемой. Auch der Apostel Paulus war bekannt mit diesem Problem. Послание к римлянам в 7 главе 20 по 24 стих записаны слова апостола Павла. In seinem Schreiben an die Römer in Kapitel 7, Verse 20 bis 24 lesen wir folgende Worte. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Römer 7, die Verse 20 bis 24. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich finde also das Gesetz, dass bei mir, der ich das Gute tun will, nur das Böse vorhanden ist. Denn ich habe nach dem inneren Menschen Wohlgefallen am Gesetz Gottes. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Часто у верующих людей встречается еще одна причина их усталости. Oftmals ergibt sich auch bei gläubigen Menschen ein weiterer Grund für ihre Müdigkeit. Это разочарование. Enttäuschung. Das ist die ähm, ja, Enttäuschung. Ja, danke. Это внутреннее поражение от тех желаний, которые не сбылись. Es ist die ja, innere Einstellung oder die innere Enttäuschung von den Wünschen, die nicht erfüllt wurden. Часто мы начинаем какой-то труд с воодушевлением, Oftmals fangen wir eine Arbeit an und sind sehr enthusiastisch. с большой энергией. Wir fangen an mit viel Energie. Но когда что-то не получается, мы приходим в отчаяние. Aber wenn dann etwas nicht klappt und etwas nicht stimmt, so werden wir traurig und enttäuscht. И такое происходило также и с великими мужьями Божьими. Und dasselbe ist auch geschehen mit einigen gottesfürchtigen Männern. Мы прочитаем из Ветхого Завета одно место, это третья книга Царств, 19 глава, 4 стих. Wir lesen dazu aus 1. Könige, Kapitel 19, Vers 4. Это отрывок из той истории, которая произошла с Ильей. Das ist ein kleiner Ausschnitt einer Geschichte, die mit Elia geschehen ist. А сам отошел в пустыню на день пути, и пришедший сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе, и сказал, «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». 1. Könige 19, Vers 4. Er selbst aber ging in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und ließ sich unter einem einzelnen Gingsterstrauch nieder. Da wünschte er sich, sterben zu können und sagte, es ist genug. Nun, Herr, nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Да, такое тоже встречается, Ja, so etwas treffen wir auch. когда даже верующие люди устают от служения Богу. Wenn selbst gläubige Menschen müde werden von dem Dienst am Herrn, Когда нет видимых успехов, wenn es keine sichtbaren Erfolge gibt, когда нет ответов на молитвы, wenn es keine Antwort auf Gebete gibt, особенно так бывает со служителями церкви. vor allem trifft das die Diener in der Gemeinde, Когда некоторые миссионеры могут провести длительное время за границей, wenn Missionare eine lange Zeit im Ausland verbringen können. И когда они не видят плодов их работы, und wenn sie dann nicht die Früchte ihrer Arbeit sehen, они тоже приходят в такое положение и устают от этого. So können sie auch in so eine Situation kommen und davon ermüden. Что мы можем посоветовать тем, кто устает в этой жизни? Was können wir nun raten all denen, die in diesem Leben ermüden? Прежде всего обратиться к тому, у кого источник силы. Zunächst sollte man sich vor allem an den wenden, der die Quelle aller Kraft ist. Это же, конечно, наш Господь Бог. Das ist natürlich unser Herr. В книге пророка Исаии, 40 главе 28 стихом записан такой совет. Und in Jesaja Kapitel 40, Vers 28 lesen wir folgenden Ratschlag. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его неисследим? Hast du es nicht erkannt? oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Только тот, кто сам не утомляется и не изнемогает, может нам помочь. Nur derjenige, der selber nicht ermattet und nicht erschöpft, kann uns helfen. Мы должны искать этой силы у Господа. Wir sollten diese Kraft, die wir benötigen, beim Herrn suchen. У него много силы. Bei ihm ist viel Kraft. Он может дать нам ее. Und er kann sie uns geben. Нам нужно только исполниться надеждой на это. Und wir sollten voller Hoffnung auch darauf sein. Когда я жил в Казахстане, Als ich in Kasachstan lebte, я был знаком с братом Колесниковым. so war ich bekannt mit einem Bruder, Колесников. okay, Kalesnikov. Это был простой человек, Das war ein einfacher Mensch, но он был евангелистом. aber er war ein Evangelist. Когда он призывал к покаянию, als er zur Buße aufruf, aufrief, его слушали сотни людей. So haben ihnen hunderte von Menschen zugehört. Иногда многие обращались к Господу. Und manchmal haben sich mehrere dem Herrn zugewandt und Buße getan. А были такие собрания, когда никто не обращался к Господу. Aber es gab auch solche Versammlungen, wo niemand Buße getan hat. На его месте многие могли бы сказать, ну вот, мы не достигли успеха. Und an seiner Stelle könnten viele sagen, schau her, wir haben keinen Erfolg gehabt. Но он всегда говорил, Aber er hat immer gesagt, что мы должны также проповедовать во свидетельство этим людям. dass wir ebenso verkündigen sollen als Zeugnis für diese Menschen, Чтобы они, даже несмотря на то, что не покаялись, sodass diese Menschen, auch wenn sie nicht Buße getan haben, чтобы они знали, что они должны сделать это. Dass sie dennoch wissen, dass sie Buße tun sollen. Он надеялся, что через какое-то время Er hat darauf vertraut, dass nach einer gewissen Zeit эти люди все равно обратятся к Господу. Dass nach einer gewissen Zeit diese Menschen dennoch zum Herrn kommen. И такое происходило. Und auch das ist geschehen. Еще один совет, который мы можем дать тем, кто устал, Und noch ein Ratschlag, den wir jenen geben können, die ermüden, это продолжать трудиться. ist, dass man weitermacht und weiter arbeitet. В XIX веке в Англии Im 19. Jahrhundert in England жил миссионер по имени Кэрри. lebt ein Missionar mit dem Namen Carey. Он был послан на служение в Индию. Er wurde für den Dienst nach Indien ausgesandt 20 лет он там жил и проповедовал. und dort hat er 20 Jahre lang gelebt und gepredigt. И никто за это время не покаялся. Und in dieser Zeit hat niemand Buße getan. Он мог бы сказать, Und er hätte sagen können, все, нет успеха, я возвращаюсь назад. es gibt keine Erfolge, ich fahre wieder zurück. Но он, но он этого не сделал. Aber das hat er nicht getan. И через 20 лет покаялся первый индиец. Und nach 20 Jahren ist der erste Inder zu Gott gekommen, hat Buße getan. Это был его слуга. Und das war sein Diener. То есть этот миссионер Somit dieser Missionar совершил двойную работу. hat eine doppelte Arbeit geleistet. Он не только проповедовал, Er hat nicht nur gepredigt, но и жил так, как он проповедовал. sondern er hat auch so gelebt, wie er gepredigt hat. И поэтому его слуга, видя и слыша это, Und deswegen ist sein Diener, der ihn gesehen hat und ihn gehört hat, обратился к Богу. zum Glauben an den Herrn gekommen. Еще один совет, который мы можем дать. Und noch ein Ratschlag, den wir geben können. На основании Священного Писания. Auf Grundlage der Heiligen Schrift. Мы должны чаще сравнивать свою жизнь с жизнью других людей. Sollten wir öfter unser Leben vergleichen mit dem Leben anderer Menschen. Есть множество людей, которым сложнее, чем нам. Es gibt sehr viele Menschen, die es weitaus schlechter und schwieriger haben als wir. Но они не отчаиваются и не устают. Aber sie verzweifeln nicht und ermatten nicht. В соборном послании апостола Иакова Im ähm, dem Brief des Jakobusbriefes, в 5 главе с 8 по 11 стих говорится так. Kapitel 5, Vers 8 bis 11, lesen wir folgendes. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. В пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы ублажаем тех, которые терпели – Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Jakobus 5, 8 bis 11. Habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt, Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Siehe, wir preisen sie glücklich, wir preisen die glücklich, die ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und Barmherzigkeit ist. И последнее, что я хочу сказать, Und das Letzte, was ich sagen möchte, мы должны всегда надеяться на Господа. Wir sollten stets und immer auf den Herrn vertrauen. В книге пророка Исаии, в 40 главе, 31 стихом, Im Buch Jesaja, im Kapitel 40, Vers 31, мы читаем следующее. Lesen wir folgendes. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Пусть Господь благословит всех нас, Soll uns der Herr alle segnen, те, кто еще не обратился к Господу, derjenige, der sich noch nicht zum Herrn bekannt hat, те, которые устают в этой жизни, all diejenigen, die in diesem Leben müde werden, могут обратиться к Нему, покаяться перед Ним. All diese Menschen können zum Herrn kommen, sie können Buße tun und sich an den Herrn wenden. И Он даст вам силы, und der Herr wird euch Kraft geben, чтобы преодолеть все трудности в вашей жизни. sodass ihr die Schwierigkeiten in eurem, Le in eurem Leben überwinden könnt. Если мы уже обратились к Господу и являемся верующими, Wenn wir aber schon den Herrn angenommen haben und Gläubige sind, и если мы испытываем трудности в нашей жизни, болезни, разные ситуации, und wenn wir in unserem Leben Schwierigkeiten erleiden, Krankheiten oder andere Situationen, мы должны все это принести на руках молитвы Господу. So sollten wir das alles in den Händen des Gebetes zum Herrn tragen. Мы должны просто сказать, Господи, Ты видишь меня, как мне тяжело. Wir können sprechen, Herr, du siehst mich, wie schwer meine Situation ist. Я очень устал. Ich bin sehr müde. Помоги мне, Hilf mir, дай мне силы. schenke mir Kraft И Господь совершит это. und der Herr wird dies tun. Аминь. Amen. Помолимся. Wir beten zusammen. Мы будем молиться. Дорогой Господь, Liebender Herr, мы благодарим Тебя wir danken dir, за Слово Твое, für dein Wort, за то, что Ты обещаешь нам силу, dafür, dass du uns Kraft zusagst, за то, что Ты уберешь нашу усталость, sodass du unsere Müdigkeit von uns nehmen kannst. За то, что ты всегда готов нам помогать. Dafür, dass du stets bereit bist, uns zu helfen. Дай нам всегда прибегать к этому источнику силы у тебя. So hilf uns, dass wir stets zu dir rennen als die Quelle der Kraft. Чтобы мы никогда не забывали о том, что у тебя сила. Dass wir niemals vergessen, dass alle Kraft bei dir ist. Напоминай нам об этом. Erinnere uns bitte stets daran. Благослови всех тех, кто нас слушает. Bitte segne all jene, die auch jetzt zuhören. Благослови тех, кто еще не отдал свое сердце Тебе. Segne all jene, die ihr Leben noch nicht dir übergeben haben, чтобы они сделали это. dass sie das tun. Благослови всех детей Твоих. Bitte segne alle deine Kinder. Благослови нашу церковь. Bitte segne unsere Gemeinde. тех, кто устал. All jene, die müde sind. Поддержи, помоги. Halte sie und hilf ihnen. Даруй нам силу свыше от Тебя. Schenke uns Kraft von oben herab, von dir. Все это просим во имя Сына Твоего, Иисуса Христа. Das alles erbitten wir in dem Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Аминь.